o siaradwyr Gymraeg, addysg Gymraeg i bawb. Um, ni wedi clywed, mae Cysi wedi sôn am, am uh, yr ymdrech yna, mae rhaid gwythio ymlaen i cael addysg Gymraeg i bawb. Oedd Caryl wedi sôn hefyd am pwysigrwydd addysg Gymraeg i bawb, nid ac ym mob rhan o Gymru. Hoffwn i gwahodd nawr lan i siarad a dweud, dweud gair am, am addysg Gymraeg i bawb. Elaine Edwards o ICA, gysgwelch yna. you. Diolch yn fawr chi gyd. Um, braf gweld pobl wedi dod yma heddi a bornod oedd yn addo i fod yn lawog ac sydd yn eitha o'r. Um, Mae'r cyfarfod yma'n hynod, hynod o bwysig. 75 mlynedd yn ôl, sefydlwyd eich ac, fel undeb i ymateb o ran athrawon Cymru i bolisiau oedd yn dod o San, San Steffan am athrawon, am athrawon a fyd addysg Cymru. Erbyn hyn, mae gwleidyddiaeth yng Nghymru wedi symud mlaen llawer oherwydd datganoli, ac mae'r mwyafrif o bolisi addysg nawr yn cael ei creu yma. Ond yw hynny ddim yn golygu bod ni wedi dod i ddiwedd y daith o bell ffordd fel i chi'n gwybod cystal a finne. Mae yna dal diffygion, diffygion mawr yn y system. Mae yna ddiffyg gweledigedd. Mae yna ddiffyg cydymdeimlad. Mae yna ddiffyg dealltwriaeth yn ymal o'n sefyllfa ni fel siaradwyr Cymraeg a hefyd o'n sefyllfa ni o bobl sydd eisiau gweld pawb yng Nghymru yn cael mynediad at y Gymraeg ac yn cael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'n hynod, hynod bwysig yn bod ni'n mynd ati nawr i newid yr agweddau hynny ac i sicrhau wrth symud ymlaen yn bod ni'n cael polisiau cadarn a chlir yn genedlaethol i rhoi gweledigaeth ger bron bydd yn arwen pawb bod ni'n cael sicrwydd bod y weledigaeth yn mynd i gael ei wireddu yn lleol ac yn genedlaethol a bod y strwythurau yn ei lle i sicrhau bod nhw'n cael ei gwireddu. Mae'n bwysig bod ni'n cael deddfau bod y Gymraeg arwyneb pob deddf yn ymwneud ag addysg, pob deddf sydd yn effeithio addysg, a bod ni ddim yn gorfod brwydro bob tro mae yna ddeddf newydd yn cael ei greu yng Nghymru i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei gydnabod. Enghraifft i chi, cludiant i blant Cymru i ysgolion Cymru. Does dim hawl automatig i blant sydd yn moyn mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg i gael cludiant am ddim. A wedai wrthoch chi, le mae cludiant yn anodd yn her, mae e'n tanseilio addysg yn gyfan gwbl. A mae yna broblem gyda ni bod na'r rieni tlawd yn mynd i wynebu'r dewisiadau rhwng talu i fynd i'r ysgol i ddi plant nhw neu fynd i ysgol cyfrwng Saesneg. A dyw hynny ddim yn deg. Dyw'r Gymraeg ddim yn rhywbeth elitaidd, mae er gael i bawb, neu ddylef e fod. Mae yna llawer o heriau o'n blaen ni, Dyw e ddim yn fater o gallu newid pethau dros nos, ond mae rhaid i ni ddechrau newid pethau heddi. I ni wedi bod yn aros yn rhy hir, ni wedi bod yn galw am newid yn rhy hir. Ac un o'r pethau allweddol mae rhaid i ni newid yw'r gweithlu addysg. Does dim digon o bobl dyn ni ar hyn o bryd sy'n gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Does dim digon o bobl gyda ni sydd yn gallu dysgu'r Cymraeg fel pwnc i safon a mae rhaid i ni newid y gweithlu, a mae rhaid i pwy bynnag bydd y Llywodraeth nesaf gynllunio ar gyfer gweithlu bydd yn gallu sicrhau darbariaeth dwyieithog ar draws y wlad a hefyd sicrhau bod gwasanaethau cefnogi addysg ar draws y wlad ar gael yn ddwyieithog. A mae hwnna'n cynnwys seicolegwyr addysg, therapyddion lleferydd, gwasanaethau adnoddau dynol. Dyna'r unig ffordd i sicrhau bod ni'n gallu cael gwasanaeth cyflawn, cyfrwng Cymraeg, addysgiadol i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, a mae'n holl bwysig. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar hyn o bryd yn llwyddo i greu ar ein cyfer ni pobl sydd yn mynd i gallu weithio i ni yn y Gymraeg yn y dyfodol, mewn meisydd gwahanol, ac mae rhaid i ni sicrhau bod y fath yna o ddilyniant – yn para, fel bod ni'n gallu symud mlaen a cael gweithlu ym mhob maes yng Nghymru bydd yn gallu darparu yn y Gymraeg. Mae cyflogwyr ledled Cymru yn gofyn am bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae'n arolwg diweddar gan Lywodraeth Cymru hunan a gofyn i cyflogwyr os angen fwy o'r Gymraeg oedd canran uchel iawn yn dweud bod nhw wir angen pobl oedd yn gallu siarad Cymraeg, bod nhw wedi chwilo am gymorth i ddysgu Cymraeg i ddigweithwyr, ond oedd canran sylweddol yn dweud o'n nhw ddim yn gwybod ble i gael yr help. A mae'r rhaid i ni datrys y sefyllfa yna. Mae yna gylch yn oes e? Os i ni'n llwyddo y myd addysg pan mae plant yn fach ac yn tyfu trwy'r system i greu siaradwyr rhigl, pobl bydd yn hyderus ddwy eithog. A mae Caril yn iawn, mi eisiau ni fod yn hyderus ddwy eithog i fod yn hollol bwerus yn y gwlad yn hunain, Os i ni'n llwyddo i wneud hynny, mae'r cilch yn mynd ymlaen ac fe fydd gyda ni gweithlu cyfrwng Cymraeg ar gyfer dyfodol ein ysgolion ni a bydd ni weithlu cyfrwng Cymraeg ar gyfer ein gwasanaethau gofal ni a pob gwasanaeth arall yng Nghymru a bydd dim problemau. Mae byd addysg yn bwynt cychwyn a hefyd mae fe'n bwynt gorffen. Mae fe'n gylch a mae rhaid i ni unioni'r cylch. Mae rhaid i ni wneud e'n gylch cyfan er mwyn llwyddo. Mae yna ddywediad. Pryd oedd yr amser gorau i newid y byd, i ddechrau. A wedi wrthych chi, beth maen nhw'n gweud yw 20 mlynedd yn ôl. A mae'r cwestiwn yn mynd mlaen, wel, os na lwyddo ni 20 mlynedd yn ôl, pryd yw'r amser gorau i newid? Wel, heddi. Heddi yw'r amser gorau i ddechrau newid pethau. Dewch i ni anghofio camgymeriadau yn y gorffennol, y methiannau sydd wedi bod yn y gorffennol. Dewch i ni anghofio y pethau i ni falle ddim wedi llwyddo i wneud er bod ni wedi brwydro ac i edrych ar hyn nawr fel dechreuad heddi ar gyfer beth ni'n moyn, Polisiau cadarn, polisiau clir, strwythurau a deddfau yn ei lle i gefnogi hynny, ariannu cywir, a hefyd bod ni'n parchu, fel oedd Caryl yn dweud, bod ni'n newid agweddau calonau pobl tuag at yr iaith. Ac unwaith eto, mae'r addysg yn y llweddol, os i ni'n llwyddo pa mae'r plant yn fach i roi agwedd positif iddyn nhw i cael caru y ddwy iaith, fe fydd dim problem gyda ni wedyn ni yn gorfod brwydro am ein hawliau yn y dyfodol. Beth yw'r neges bwysicaf o heddi? Mae gan bawb yng Nghymru miliwn ie o siaradwyr Cymraeg gobeithio, ond yn bendant beth byddwn ni'n gobeithio amdano bod ni'n rhoi y neges bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i'r ddwy iaith, ac mae heddi yw'r amser i ni frwydro am hynny. Diolch yn fawr.